Salut! În uh, seara asta am venit aici, îmi place foarte mult uh, cântuna din spate să vorbesc despre a apăsa sau a-ți păsa. Uh, am urmărit un video de câteva minute al unui coach american. Poate știi ce înseamnă coaching? Atunci când cineva te ajută să-ți găsești soluții, dar singur, la problema ta. Um, și povestea despre o fată care nu mai vrea să mănânce și după câteva ședințe cu el, fata a început să mănânce. Și el a întrebat-o ce dintre toate ședințele au determinat-o să ia această hotărâre și să înceapă din nou să mănânce. Și fata i-a spus, am simțit că spasă de mine. Și m-a pus pe gânduri chestia asta. Într-adevăr, uh, E foarte important ca atunci când poate simți că viața ta nu mai are direcție și sens, să-ți, să-ți pese de celălalt. Eu am simțit astăzi că uh, trebuie să-mi pun undeva scris pe perete, când viața nu mai are sens, trebuie să nu uit să-mi pese de un animal de pe stradă, de familia mea, să nu uit să-mi pese de celălalt. Pentru tine ce înseamnă apă sa? Ciao!